Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan nasi. Menu yang sangat simple tapi sangat sedap. Ada sambal belacan, ada telur mata goyang, saya tabur dengan bawang sikit, ada ikan masin, uh, sayur and then ada limau. Limau nipis ni saya selalunya akan perah sikit dekat uh, ikan, ikan masin. Yang letak kicap ini kicap saya letak dalam botol. Ni kicap ABC. telur atas ni So nanti dia pecah Dia dekat telur je menu macam ni sebenarnya boleh buat saya tambah nasi dua kali keri ni kalau makan dengan kari atau asam pedas. Ui. Ya Allah, asam pedas. Mana nak teringinlah pula. bila time tergigit bawang tu kan alahai nikmat untuk sambal belacan tadi tu saya beli dekat pasar ini berapa ringgit eh? 9 ringgit ke berapa ringgit satu botol ya, Alhamdulillah semua dah habis perut pun dah kenyang kat luar pun dah start bising terima kasih kepada siapa yang tengok sampai habis ah, jangan lupa subscribe dan tekan bell dekat bawah Itu je lah ok bye Assalamualaikum